За ямар ч байсан ардын нам ардс намаас Монгол ардын нам ардс намаас одоо хоёр анзаар сонгуулийн хуулийг төслийг одоо хэлэлцүүлж байна. За ямар ч байсан одоо ингээ нэгтгээд юм уу ингээ хэлцээ явах зүйтэй байна. Би бол 2024 оны сонгуулиол Монгол улсад улс төр эдийн засгийн томоохон шинжилэл хийж болох ийм баг томилогдсон, баг сонгогдсон ийм сонгуулийн хууль батлагдсан сонгууль болоосоо гэж хүсэж байна. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол Монголын ард түмэн бол саналаа өгсөн. Зүгээр одоо сонгосон ард түмэнд бол буруу их бол аргаалга. Ягаад өнөөдөр эдийн засаг улс төр улс төрн тогтворгүй эдийн засаг нь ийм байдалтай болж ирсэн байгвал хүмүүстэй л холбоотой. Хүмүүстэй холбоотой. Ялангуяа одоо энэ улсын хурд гамжилж байгаа энэ 76 гишүүн бүгд одоо энэ засаг буруутай ажиллах л та. Тодорхой эрх мэдэл одоо хүмүүсийн ажлын арга барил тийм янз бүрийн тал холбоотой л да. Гишүүд бол очоод тойрог тойрогтоо очоод ажиллаад нэг нэг суудлаа аваад ирдэг. Аа тэгээд одоо засгийн байгууллагтаа тодорхой хүмүүст одоо ирэх мэдлэн шилждэг. Нөгөө уг байдаг штэ нөгөө ухаантнууд нь сэтэж, зоригтнууд нь хийж, тэгээд бас та хүмүүс нь одоо үр шимийн хүртдэг гэж Нэг иймэрхүү байдалд яваад байгаа. Тэгээд эцэст нь бол юу гэхээр ерөөсөө эн чинь бол хүндэл байгаа. Монгол улсын хөгжлийн оцогт бол хүндэл байгаа. Тийм учраас 24 онд одоо мэдлэгтэй чадвартай ийм хүмүүс сонгогдосоо хууль бол ямар ч хөдөлгөөртэй байж болох байхаа гэдгийг ингэж бодож байгаа. За ард түмний сонголт мэрэгэн байж төрийн нуруу тэгш оршдог. Тэгээ энэ ард түмний сонголт мэрэгэн байх ийм хууль болоосаа элдв улсын янз бүрийн бити ороосоо энд хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээрт нь бол энэ сонголт хийх чадвар гэдэг одоо юм байна. Манай сонгуулийн ерөнхий оргын сонгогчдын боловсролыг дэвшлүүлэх чиглэлд одоо юу хийж ажилладаг юм бэ? За сонгуулийг бол явуулчих жана. Сонгуулийн бус цагаар сонгогчдын боловсролыг дэвшүүлэх асуудал мэдээж одоо сонгуулийн ерөнхий оргоны бас нэг ажил байдаг байх гэж байна. Энд юу хийж байгаа вэ гэж. За хоёрдугаарт нь энэ сонгуулийн зардал бол асархгүйн дээр ил далд одоо маш их хэмжээгээр авдаг шүү дээ. Энэ зардлыг бууруулах ил тод болох шиг л одоо энэ хуулинд юу ааж байна гэж. Дараагийн асуудал энэ 2024 оны сонгуульд одоо ямар эрсдлүүд байна? Эрсдлүүдийг тооцсон уу? За тухайлбал одоо сошиал ертөнд суурам шаяг маяг гэдэг одоо янз бүрийн юмуд байна шүү дээ. За энийг одоо хууль санаачлагт хариулах юм уу яах юм? За өнөөдөр улс төрийн 40 нам байгаа. Нийт сонгогчдын одоо бараг 50 орчим хувь нь одоо улс төрийн намын гишүүн болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ улс төрийн намын хууль маань одоо хаана явна? Энэ тэгээ сонгуулийн хууль муултайгаа холбогдож барьж одоо энэ асуудал яригдах үгүй. Ийм нэг асуулт байж байна. Энэ улс төрийн намуудын төлөвчлөл юу байна? Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд ч одоо ардын нам ардсан нам аяар хид хид удаа хамтар засах байх гэдэг дампуурсан шүү дээ. Ягаад тэгэхээр болохгүй. Ягаад тэгэхээр эн чинь одоо хоёр өөр үзэл баримталтай намууд шүү. Барууны зүүнний. Тэгэхээр одоо тэр барууны шиглийн намууд нь одоо энэ 40-аад нам шиг хэд байх юм. Зүүнний шиглийн намууд нь одоо ямар юм байх юм. Тэр Европ Европт одоо их мундаг гоё одоо хамтраа барьчдээ гоё гал манай энэ усууд яриад байгаа юм л. Тэнд чинь энэ парламентаас эдийн засаг нь хамаарал За Батбур гүшин асуултанд хариулъя. Нямагийн хөлд гүшин хариулах уу? За тэгээд сонгуулийн ерөнхий хороонд хаягдж асуусан асуултанд 86 юу? За 86 дөрөв гүшин ажлын хэсгийн гүшин баг өгье. ажлын хэсгийн микрофоныг өгье. А за. За энх бол гүшүүн хариулаад дараачд нь ажлын хэсэг хариулъя. За. За улс төрийн намуудаас ихэх юм шалтгаалж байгаа энэ үнэ. За тэн дотроо дахиад хувь хүмүүсээс ялангуяа шийдвэр гарах төвшингийн хүмүүсээс нилээд их зүйлүүд хамарч байгаа нь их үнэ. Тэгээ энэ үнийг Ерөөсөө ийм нөхцөл байдлыг шийдэх хамгийн зөв арга нь аль болохоор хувинаас хамааралтай шийдвэр гаргадаг ийм механизм бүрдүүлэх. За ийм механизмыг бүрдүүлэх өдөртөө санаачлахтай, мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй оролцдог а одоо юу гэдэг иргэд сонгогчд ард түмэн төрийн зэтгэлтнүүд улс төрийн даалбаагчд энэ бүх юм цогцоороо яригдж ижил төгс төгөл төр нийгэм одоо дөгцгөн л дөө. Нэгдүгээрт нэг юм хэлмээр байна. Би бол Батмөр гүшүүнтэй тэр хувь хүмүүс их олон юм хамаарад байгаа. Энийг засах тал дээр юу хэрэгтэй гэдэг ажил хэрэгтэй байна гэдэг бол санал нэг байна. А энэний нэг зам нь дараагийн тэр асуудал намуудын төлөвшлөлтэй холбоотой. Ер нь улс төрийн намууд ямар үүрэгтэй байх ёстой, тэр нь хуулиар ямар зохицуулалттай байх ёстой гэдэг зохион байгуулалт ямар байх ёстой гэдэг энэ асуудал гарцаагүй мөн. Монгол улсын ерөнхийлөгч э, улс төрийн намуудын тухай хууль санаачлаад нэлээд урт хугацаанд боловсруулад за минь надад байгаа мэдээлэлээр бол энэ 7 хоног өргөн барих гэж байгаа юм билээ. Тэгээ энэ сонгуулийн хуультай зэрэгцээд бараг Тэрмэлтэн байнгын хорогоор эхлээд хилцээд ингээд зэрэгцээд явах бах. Одоогөр гişүүдийн гар дээр ирээгүй байна. Яг ямар концепцтэй ямар агуулгатай юунд юу руу илүү чиглэсэн тийм хууль болж байгаа гэдгийг гişүүд гар дээр ангуутаа судалж үзээд ер нь дараагийн 7 хоногоос хилцээд эхлэх хоёр хуулийн хилцүүлэг зэрэг явах бах. Тэгээ сонгуулийн юу хуулийн хажуугаар шин улс төрийн намын тухай хуульд сонгуулийн чиглэлээр сонгуульд оролцох чиглэлээр ямархуу одоо зүйл заалтууд зохицуултууд орж ирэх нь тэр бас тодорхой хэмжээгээр сонгуулийн хуулийг хилцэх явцад юм уйлдах шаардлага гарнаа. Тэгээ одоо яг хараагүй байгаа болохоор тэр намын хуулийн тийм заалт нь сонгуулийн хуулинд ингэ тусах хэрэгтэй гэсэн юм хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан энэ чуулганы хугацаанд улсын хурлаас тавьж байгаа нэг том зорилтын нэг бол сонгуулийн хууль, улс төрийн намын хууль, улс төрийн санхүүжилтийн хууль за шаардлагатай гэж үз шаардлага гарвал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлууд ингээ бүгдээрээ цогцоороо явж иж Монголын төрийг байгуулах төрийн байгууллагын тогтолцооны асуудалд нэлээд одоо урт хугацаа хугацаанд тогтвортой үйлчлэх ийм эрх зүйн орчин зохицуулт бүрдэх байхаа гэж ингэж За, Ямагийн хөлбөшөн нэмж хариулъя 1 минут. энэ асуудлууд бол э, цогцоор э, явж шийдэгдэнэ. Тэгээд одоо энэ э, сонгуулийн хууль намын тухай хууль гэх мэтчлэн хуулиуд бол урд нь ч олон удаа саналуд гарч ирсэн олон санал авч байсан зориуд одоо хилцүүлэх явц ч гэсэн бас хэдийгээр цаг хугацааны хувьд хуулиар заагдсан хязгаар хязгаарууд байгаа ч гэсэн бид нар аль болохоор бас нэлээд санал онлын авах хилцүүлэг явуулах ийм ажлуудыг одоо энэ хуулиудыг хилцэн зүйтэйгээд их хурлаас дэмжижүүл дараагийн шатанд хилцүүлгийн явцад хөргөн хилцүүлгүүд явуулж санал онлуудыг бас үүсэж байгаа нөхцөл байдлуудтай уялд тусах ийм ажлууд хийгдэх байхаа гэж харж байна. За Батмөр гүшний асуултанд нэмж хариулъя. За сонгуулийн ерөнхий орооны ажлын албаны дарга Баян дөрөн 88 дурам микрофон гээ. 86 86 дурам микрофон. За. Сонгуулийн эрх орооны ажлын албаны 84 Баттөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Сонгуулийн ерөнхий орооны үндсэн чиглүүргийн нэг бол сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх чиглүүрэг байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бол сонгуулийн ерөнхий хороонд бол үндсэн одоо нийт сонгогчдол боловсрол олох чиглэлээр сонголтын сонгогчийн сургалт судалгааны төвийг бол үндсэн нэгжийг бол байгуулад ажиллаж байгаа. Уг төв маань бол олон улсын байгууллага болон дотоодын төрийн бус байгууллагуудтай хамтраад олон төрлийн сургалт сурчлагыг бол сонгогчдоо чиглүүлж ажиллаж байгаа. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтраад хариуцлагатай сонгогч гэдэг хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байгаа. Энэ э, хөтөлбөрийн хүрээнд бол 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүрэгт бол тус бүрд нь өнгөрсөн жил 2-2 сурагч агшиг бэлтгээд тухайн тойрог э, аймаг дүүргүүддээ бол залуу сонгогчдыг хариуцлагатай сонгогчийг бэлтгэхийн сургалтыг бол зохион байгуулж явуулсан. За энэ жилийн хувьд бол бас энэ сургалтын хөтөлбөр маань үргэлжлээд ингээд явж байгаа. За мөн дээрэс нь бол 20 оны сонгуулиас эхлээд сонгуулийн ерөнхий хорооноос сонгогчдод боловсрол олох чиглэлээр сонгогчийн ном гэдэг ийм номын одоо эрхцэн э, биш гарантиг бол номыг бол бүтээж сонгогчдод хүрэх ажлыг бол зохион байгуулсан. За мөн өнгөрсөн оноос эхлээд бол сонгуулийн ерөнхий хороо бол сонгогчийн боловсрол гэдэг ийм сэтгүүлийг бий болгоод үндсэндээ 3 4 дугаар ингээд гаргаа явж байна. Энэ ажил маань цаашдаа үргэлжлээд ингээд зохион байгуулагдаад явагдана. За үндсэндээ бол төсвийн одоо хөрөнгөөр энэ ажлыг бол зохион байгуулж явуулахад хангалттай хүртээмж муутай байгаа учраас бид нэр цаашдаа олон улсын байгууллагууд сонгуулийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. За Солонгосын сонгуулийн төв байгууллагатай хамтраад Койкогийн дэмжлэгтэйгээр бол 24 оноос эхлээд бас энэ сонгогчдын боловсролын чиглэлд сургалт сурчлагаа явуулах энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр бол ажлаа хөөцөлдөө явж байгаа. Кимчлэнгийн юм олон зүйлийн ажлыг бол хийж байгаа. За мөн дээрэс нь бол энэ За 1 минутанд багтаагаад нэмээд оролцох. Ажлын хэсэг 88 дараа 86 дөрөв гэх болов. За мөн одоо өнгөрсөн 20 оны сонгуул 21 оны улсын их хурлын сонгуул ерөнхийлөгчийн сонгуулиудаар бол зорилттой бүлгүүд чиглэсэн сурчлагын ажлыг бол зохион байгуулж явуулсан байгаа. Ялангуяа бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг санал өгөх чиглэлээр бол төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллаж, аман сонгуулийн санал авах байруудад орох орц гарцыг нээх, аман дээрээс нь санал өгөх боломжоор хангах, брайл үсэгтэй хавцсаар хангах Замун зурагтаар явж байгаа телевиз радиогоор явж байгаа сургалт сурчлагын контентуудыг бол тодорхой одоо орчуулах тохионы хэллэгээр орчуулах энэ чиглэлийн ажлуудыг бол зохион байгуулж хэрэгжүүлж ажилласан байгаа. За, багагийн Батмөр гишүүн нэмж сая. За, миний ойлгож байгаагаар 2024 оны сонгуульд бол эрсдлүүд бол маш их бий энэ эрсдлийг бол тооцох ёстой. За хууль санаа ажиллаж байгаа улсууд за сонгуулийн ерөнхий ороод игээд нэгэ тооцно биз. За энэ дөр бол их олон зүйлүүд биш үү нэг хэлэх гээд байгаа. Сая удаа манай улсуудч бас ярьж ийм сонгогчдын санал худалдаж авдаг. Энийг бууруулах чиглэлээр одоо юм тараадаг байдаг юм зөндөө байгаа шүү дээ. За энийг одоо хаах хэрэгтэй. Сая манай зарим гишүүдийн ярьсан дээр жагсаалт орсон одоо хүмүүс засгийн газарт орохгүй байх. Ухуулгын сурчлагыг дандаа мэтгэлцээний хэлбэрээр бие биенийхээ араар тойрч одоо явах биш. Мэтгэлцээний хэлбэрээр хамт явдаг хэлбэрүүд бол би бол дэмжиж байна. Энэ бол бас ил ш одоо өөрийнхөө одоо зорилт хөтөлбөр мөрөн хөтөлбөрөөр танилцуулаа явах нь бол ил тод ийм болох сайн талтаа гэж ингэж үзэж байна. За хатмөргшин хөглөлтэй санал хэлчлээ. За цэрэн жимцэн